会場の皆さんこんにちは笑いと申します親子仲良く笑顔で楽しく踊りますのでご声援のほどよろしくお願いいたします笑い構え 会場の皆さんにありがとうございました